hermanos, digámosle a la Señora del Cielo lo que quieren pedirle en este día. Pronto el sol iluminará y un rayito de luz descenderá del cielo. Es un rayito muy tenue, pero es la luz del Espíritu Santo que llega a iluminarnos y a decirnos que así como el hombre es pecador y el cielo es grande, Ahí hay cabida para todos los que se arrepienten. Así mismo el sol alumbra al bueno y al malo, como Dios también escucha al malo y el bueno. Pídale al Señor. A este santuario glorifiquenlo, respétenlo y háganlo respetar. Es el orgullo en santidad en Colombia en vuestra tierra antioqueña, donde habita el santuario de María Santificadora. Honrenlo, colaboren con el lindo aseo de este lugar donde visita la Virgen María a todos sus hijos. Que no haya ninguna clase de abominaciones, ni de negocios, ni de cosas es un vestido nuevo que Dios les ha traído a ustedes desde el cielo. Y ese vestido nuevo se los ha cambiado los harapos que llevamos dentro por el nombre de María, la Madre de Dios. Pero ya ves que el Señor vino fue a eso. Vino a los pobres, vino a los pecadores, vino a los que no tienen nada de entendimiento vino a los torpes, vino a los que no tuvieron ninguna educación. Y si no miremos los profetas, si se está diciendo la verdad o la mentira. Y que nosotros los colombianos nos sintamos felices, porque en todos los mundos, de toda la tierra que Dios creó, siempre puso su dedo en nuestra patria. María Cuando nuestros párpados difícilmente ya no se sostengan porque nos faltan las fuerzas y estemos a punto de entregar el alma a nuestro Dios y este cuerpo mortal ya no tenga alientos. ya la Virgen María Santificadora que se arrime a vosotros con su Hijo el Señor Jesucristo. No deje arribar a los demonios y los ángeles y los profetas vengan a compartir un cortejo a vuestras almas para que todos subamos al cielo. Dios quiere que todos y cada uno de vosotros extienda el reino de Dios aquí en la tierra, porque el reino de Dios está cerca. Y pronto vendrá el Señor Dios Redentor, el Hijo amado del hombre Jesucristo, y tomará nuestras almas. La pondrá en el gozo de quien nos santifica, que es el mismo Cristo, y su Señora, la Madre Santísima. Dile que escuchen la orden que yo hoy. doy. El día 7 de junio lo consagrarán a de mi Padre que este, yo te dije que te enseñarás y te enseñarás a todo yo que El día julio 7 harán lo mismo, santificarán ese día y entregarán todas las cosas a Dios. Todas sus pertenencias las entregarán para que Dios siga ministrando las posiciones que Dios les ha dado. El 7 de diciembre también adorarás el Dios Padre Todopoderoso. Y en ese día haré gloria. Bienaventurados sean todos vosotros los que han creído. Y que la Madre de Dios está con vosotros. Bienaventurados vosotros los hijos de los pobres, porque creen en la humildad de la esclava de la Virgen de todos vosotros que creéis, que le he dado a mi madre toda la bienaventuranza del cielo y de la tierra. Bienaventurados todos vosotros que creen que guardan justicia y no se dejan intimidar por aquellos incrédulos y falsos profetas. Bienaventurados todos vosotros porque de ustedes son el reino de los cielos y buscan el amor que yo os otorgo todos los días. Bienaventurados sean todos vosotros porque reciben la bendición de mi Padre en sus espíritus y sus almas serán santas. Bienaventurados los prodigios que hace mi Padre en el nombre de su Hijo el Cristo. Bienaventurados todos los que creen que por mi sangre serán salvados.